Noong umuusbong pa lang itong lungsod, nananahan na sa lupaig ito ang halimaw. Nagbabalat kayo't kumapatay ng tao. Tinawag na aswang. Ngunit ang mga kwento lang, mga dating panakot lang ng matatanda. Nagkatotoo na yata. Gabi-gabi naglalantad ng dilim ng mga katawan. Bulagtat na kataob sa lansangan. Huwag po, huwag po. Tapos pinaril din. Pinaril pa rin po nila. Palutang-lutang ang kamatayan sa ilog at dagat. Pag lumusa ka dyan, may, may ano ba naman dyan, may tao yung ilog na yan. Doon nyo lang wala yan, may tao yan. Hindi kaya doon sa may balon, huwag kang pupunta ron, may mila sa ilog. Kapag sinasabi nilang may aswang, ang gusto talaga nilang sabihin ay matakot ka.